на канале Папая Николь. Сегодня у меня необычное видео, потому что я еще никогда вам не показывала, как я открываю подарки. Смотрите, у меня целый пакет подарков. И со мной опять мой друг Тоша. И мои друзья. Ой, что-то мягкое. Ой, какую милашку. Ой. Тут написано I love you. Мой любимый малышка. Ты тоже будешь тут. Давайте попробуем его включить. Все понятно. Он такой классный, тут гвоздик есть. Нажимаешь и выключаешь. Это что такое? Вау, смотрите, ребята. Это целый какой-то набор делать разные фигурки. Классно. Будем делать. И что тут у нас висит? Упало. Сейчас посмотрим. Интересно же мне так. Вау, вау. Это браслет, где написано Николь на иврите. Как классно. Вот сначала надо положить вот эти штучки. Потом прогладить это утюгом. Потом снять бумажку снять нашу картинку. И получается фигурка. Намного всего, он очень тяжело вытаскивается. Вот я открыла, теперь буду все смотреть. Тут такие есть фигурки, которые мы должны туда ложить вот эти штучки. Тут картонка, которую мы будем все делать на ней. Такие листочки. Это чтобы утюгом проглаживать все соединится и будет фигурка. Я буду делать рыбку. Мы заканчиваем один цвет. У нас утюг греется, а мы пока накроем пленкой нашу поделку. бульон. Ждем, когда остынет. И потихоньку будем отрывать. Вау! Какая красотень! Я очень рекомендую такое купить. ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока!